баршаңызға сәлем бүгін біз сіздермен zoom платформасында оқушыларға кірген кезде қалай топқа бөлуге болады деген сұраққа жауап беретін боламыз яғни zoom платформасында сіз оқушыларыңыз сабақ өтіп жатқан кезде олар топқа бөліп сабақты қорытындылаған кезде сабақты пысықтаған кезде сондай бір топқа бөлгіңіз келсе сіз қалай істейсіз яғни сондай сұраққа біз жауап беретін боламыз әрине бұл біздің оқырмандардың өтініші бойынша жақсы кеттік ол үшін біз не істейміз осындай бізде Zoom платформасы тұрады қараңыздар өздеріңіздің ә, ноутбуктеріңізде осылай установка жасалынған платформа бар иә осы жерде қараңыздар сіздер мына жерге мына жерде міне өзіңіздің аккаунтыңыз тіркелген болу шарт иә одан кейін барып сіз мына жерде настройка дегенге бір рет басасыз настройканы бір рет басамыз себебі біз қазір жасайтын нәрсеміз ол через настройка жасауымыз керек болады да сол себепті барлығымыз настройканы басамыз одан кейін барып міне ә, показать больше настройка дегенді бір рет басамыз ә, өйткені біз бір настройкасын бір рет жасап қойсақ ары қарай ешқандай қиындық тумайды деген сөз так міне қараңыздар бізге осылай кіреді қазір загрузка болып тұр яғни бұл не үшін керек оқушыларыңызды сабақ өткен кезде мысалы зум платформасына өткен кезде сіздерге сабақты пысықтаған кезде сабақты қорытындылаған кезде немесе бір ә, жай ғана сабақты қызықтығы өткіңіз келсе осындай бір топтарға бөлу арқылы өтуге де болады деген сөз міне қараңыздар осындай бір ә, ұяшық терезе ашылады ең төмене түсеміз төмен қарай түсе береміз төменге түсеміз түсеміз төмен қарай түсе береміз мына жерде бізде мынаның бар настройкасы негізі ше қараңыздар сіздерде мынау ә, зал деген бар ғой сеанс үйіне зал дегенді сіздерге өшіп тұрады негізі бұл ше сеанс үйіне зал дегенді сіздер қосуларыңыз керек мен бір рет басасыздар қосылады көрдіңіздер ма уже міне ваш настройка обновление дейді уже қосылды деп тұр ал енді одан кейін барып міне сіз өздеріңіздің нелеріңізге кіресіздер новый конференция дейміз ашылады иә мынандай <coughs> енді бұл сіздердің барлықтарыңыз осында бір не ашылады терезе терезе ашылады аха мында не шығады ол әрине нең бойынша деп бекітіп қоясыздар ыңғайлы болу үшін енді қараңыздар осында не ашылды ғой экранды үлкейткен кезде міне қараңыздар сіздерде мынандай не келіп шығады сенсі не зал деп келіп шығады сонда бір не келіп иә бұл сізде оған дейін болмайды да қараңыздар осыны бір рет басатын болсаңыздар начать автоматически или вручной да там өзіңіз еркіңізде қалай істесеңіз де міне мысалы ручной болатын болса мына жерде бекітіп қоясыз бір топқа екі топқа неше топқа бөлесіз создать дейсіз ә, бірінші топтың несінде жазсаңыз болады міне қараңыздар мысалы ә, не деп жазсақ болады масса деп қоямыз бізде енді масса тобы екінші топта сіз өзгертсеңіз болады тоже көлем деп көлем деп өзгертсеңіз болады мысалы әркім өзінің топтарын осылай біз төрт топқа бөлдік қой иә тығыздық иә тығыздық тығыздық и төртінші немізді күш дей салайық күш күш деп қоямыз и ары қарай открыть все зал деп қоямыз барлық неміз ашылды иә э, міне бізде участник дейтін болсақ қазір әзірге бізде не жоқ оқушыларымыз тіркелмеген ол бірақ тіркелген кезде осы автомат түрде сіздің нелеріңіз осы жерде бөлініп яғни қосылады деген сөз түсіндіңіз ғой осылай сіз не істейсіз өзіңіздің оқушыларыңыз топқа бөлсеңіз болады деген сөз бар болған сол настройка арқылы әрине сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз сұрақтарыңыз болса видеоның төменде комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады және де өздеріңіз түсінбеген білмеген сұрақтар болса оны да бізге қалдырсаңыздар болады біз сіздерге барынша түсінікті тілде жеткізуге тырысамыз келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар міндетті түрде құрметті әріптестер құрметті біздің каналымыздың көрермендері сіздер біздің каналға тіркелуді лайкты басуды және де мүмкіндік барынша басқалар әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар келесі видеода жолыққан